экранда ток бар тегерек ором бар магниттик жебени ортосуна коебуз көрүнүп тургандай ал жебенин түндүк уюлу сол тарапты көрсөткөндөй орнотулган буроманы алып аны токтун багыты боюнча айлантабыз анын кыймылы магниттик жебенин түндүк уюлу көрсөткөн багыт менен дал келгенин көрөбүз ошентип магнит талаасынын индукциясынын багыттарын магниттик жебенин жардамы менен же бурама эрежесин колдонуу менен аныктоого болот